Na praça, na praça também na Ele vai na praça, né? Não vai vir na praça, né? Tá bom. Vai lá, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Cena, fecha, fecha, Cena, fecha. Vai, vai, vai, Alessandro, vai, Alessandro. Vai, Soraya. vamos, vamos, Mais uma. Aí. Vamos já prestigiar Poranga aí, pô. Vamos, né? É, aqui, aqui, aqui. Sai, sai, mute aqui. A banda, a banda! A banda aqui, a banda, a banda. pegar aqui, ó. Vamos ver, né? Vem, Marquinhos, Vem, Marquinhos. Só pra tirar o Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, aí, mano! Olha pra mim! Vamos? Bora aqui! É, então! É, Aí sim! Aê! aí sim! Não. Aqui! Você foi, você foi! Carlinho! Carlinho! Bota! Aproveita! Tira! Tá lá, tá bota a polícia aí, só um minutinho. Vai lá, vai lá, olha aí, olha aí. Aê! Thank you. Vai, vai, vai. passa pra lá. Toma a frente ali, toma a frente ali. Ó, pessoal, pessoal, pessoal. Aqui!

Bolsonaro! cadeia lá, ó. Os meninos só nem meteram na cadeia, rapaz. Brasileiro, tá aqui não a foto comigo! dá. Não dá, vai amassar. Tomou a massa da Amassa mais É, Pode ir Não, escuta, escuta. Meu não Ai, não vai dar pra tirar. Aqui, ó, aqui, ó. Mas não vai dar, não. Aqui, claro, onde eu estou, meu filho, se eu